السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يفافنة مسالو الله سلام لله الله سلام ملا حتى بقي فافوا جنبي ميلا باب ليلة يا شيبلان يا قدوريد بيلا وقش قبار ووسي تاريخ ايتك بدلا بمالتم إلى تري يونين ملا قبلا بمالتم إلى تري يونين ملا ሱት አጌጫን ዋጅነተይ የግደይ ብለከ አሊፍ ለበላን ለጀምረይ ሌወዲ ይለቅፈጅ በላን ወክሽግ ሻሞ የውል ሰቦይ ያትዋሬን ሰቤ ሻሞ የውል ሰቦይ ያትዋሬን ሰቤ ላይ ስልጤን ጭምላሶት ለመሊክ ለላቶ በሙጎ በቆቶ ቡቆቲ ገርናቶ ላንሳ ወለቃላ መየታ ሰቻቶ ቢላነይ ስንፌ ከጃደኛይ ቂናቶ ተሜኛን ኡራገይ አትማረዳን ኢቶ ለባድ ኦንኔታን የባድነት ኤራቶ ለባድ ኦንኔታን የባድነት ኤራቶ ለኔ ቀቢ አፈር የስጬኔ ቢሸኜ ያመኛትን ቡርዳ የኔ ቀቢ አፈር የስልጤ ተይ አዳ ባቦት እንደትከዳ ተይቲ ቀደ ለኢትዮጵያ ሀድነት ቲጋገዳን ጉዳ 天生丽 ጠፍሉይም ወቅሽ ገያ ሙቂ ይዘበይ ጠፍሉይም ወቅሽ ገያ ሙቂ ያሸው ቢደብር ፈያናት ግን ወቅት ይነናል። እንደዚህ አይነት የእምነት አባቶች መሪዎች ባሉበት በሀገሪቱ ትልልቅ ቦታ የደረሱ እነ ፕሮፌሰርን የመሰሉ ሰዎች ባሉበት መናገር በጣም ከባድ ነው። ቢሆንም እኔ ያችን ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ። ቅድም እንደውም ቅር ብሎኛል። የሀጂ ሻቢብ ቤተሰቦች ሲባል እኔ ስለተጠራው ቅር ምክንያቱም ይሄ ልጅ ከሀጅ ሻሚል ሁሌ ካጠገቡ ስለማይጠፋ ከሌላ የተወለደ ልጅ ነው እንዲ ሁሉ ተብያለሁ። ለዚህ ነው እና <clears throat> እኔ event ኦችን ራሳቸው የምናገረው ከቅድሙ ስብስብ ነው መነሻዬ። በዛ የፖለቲካ ወቅት ሀጂ ሻሚል ሀጂ ሻሚል እኔ አንተ ብዬ ነው የምጠራው። እንደ ጓደኛዬም እንደ አባቴም አየው ስለነበረ ቅድም ካያችኋቸው ውስጥ ብዙዎቹ የሉም እዚህ ፖለቲካውን ፈርተው የቀሩ ግን በሱ ዙሪያ የነበሩ ቤተሰቦቹን ጭምር ለስልጤን ታግለዋል። ሀጂ ሻሚን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውም ጭምር። ለዚህ ማሳያው ምናልባትም ፖለቲካው የሚያሳስር የሚያስገድል ቢሆን ኖሮ የሀጂ ሻሚን ዘርን ዛሬ አናገኝም ነበር። እኔ ሀጂ ሻሚን በዘመኑ ፈጥኖ የተፈጠረ ፈጥኖ የተፈጠረ ሰው ነው። ራዩ የሚያስባቸው ሀሳቦች ለድሃ አዛኝነቱን በደንብ አውቃለሁ። ለተቸገረ ሲሰጥ ሀጂ ሻሚል ፊቱ ይበራል። ለተቸገረ ሲሰጥ ለስልጤ ህዝብ ማንነት ትግል ቤቱን የበተነ ቤቱን የሸጠ ትልቅ ችግር የደረሰበት ሰው ነው ሀጂ ሻሚል። አዲስ አበባን አላህ የጀነት ያደርገው። አንድ ሁለት ሀሳቦችን ብቻ ከቀረበው ወይም ከተሰጠው እድል አንጻር ታስታውሱ ከሆነ ከሐምሌ 24 እስከ 29 በስልጤ የማንነት ጉዳይ ላይ ቡታጀራ ላይ ኮንፈረንስ ተደርጎ ነበር። ያ ኮንፈረንስ ውሳኔው ስልጤ ቤተ ጉራጌ ነው የሚል ውሳኔ ነበር የተወሰነው። በዚህ ውሳኔ ላይ ሀጂ ሻሚል የተናገረውን ነው quote አድርጌ የመናገር የምፈልገው አሳጠረኝ። በወቅቱ ያው የቡታጀራ ኮንፈረንስ በምን ሂደት ውስጥ እንደተከናወነ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ምን ያህል የፖለቲካ ስራው አሻጥር እንደነበረው ጭምር ማለት ነው እና በወቅቱ ውሳኔው ሲሰጥ 186 ሰዎች ድምፅ ተአቅቦ 680 ወይ እስከ 700 የሚሆኑ ደግሞ ተመርጠው የመጡ ካድሬዎች ደግሞ ያው በወቅቱ የሚወሰነውን ወሰኑ። 186 ሰዎች ግን አብስቴን ወይም ድምፅ ታቅቦ ነበሩ። ከዛ በኋላ አስተያየት ስጡ ተብሎ ሲሰጥ የተናገረውን ነገር ነው ሁሌ የማረሰው አቻሚ በወቅቱ ምንድን ነው ያለው? በዛ በጣም ጉምቱ ጉምት የሆኑ የደቡብ ክልል ባለስልጣናትም ጭምር በነበሩበት ነው ድፍረቱንም ጭምር የሚያሳይ ነበርና አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ባለ ላላ ይላል። በድሮ ጊዜ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት የነበረው League of Nation ነው መሰለኝ። ያው እና አምባሳደር ስላሉ እነሱ ከቁጣል በደምብ League of Nation በነበረበት ጊዜ ፓኪስታን እና ህንድ አንድ ሀገር ነበሩ አለ ያኔ ያኔ አንድ ሀገር በነበሩበት ጊዜ ግን አንድ አሊ ጃናህ የሚባል ሰው ግን ህንድና ፓኪስታን አብረው መኖር አይችሉም፣ የተለያዩ ሀገር መሆን አለባቸው ብሎ በዛ ወቅት ለነበረው ለ League of Nation ጥያቄ አቀረበ አለ ጥያቄው ምንድነው ህንድ የተለያየ አይነት እምነት ተከታዮች ናቸው። ፓጋኖች አሉ፣ በከብት የሚያምኑ አሉ፣ ሌሎችም እምነት አላቸው። ፓኪስታኖች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሙስሊም ስለሆንን እኛ ከህንድ ጋር አብረን መኖር አንችልም። ምክንያቱም እኛ በዓላችን ደርሶ እኛ ባህላችን ደርሶ ላሞች ስናርድ እነሱ ደግሞ አምላካችንን አረዳችሁብን ይሉናል ይሉ ነበረ። ስለዚህ አላሻም ዛሬ ስልጣን ኖሯችሁ ዙሪያውን በጠመንጃ እንጃ ከባችሁ ስልጤ ሌላ ነው ብትሉ ሆድ ውስጥ ላለ ህፃን ስልጤንነትን አሳውቀናልና ሲወለድ እኔ ስልጤ ነኝ ብሎ ይጠይቃቸዋል አላቸው። የሀጂ ሻሚል ራዕይ ከባድ መሆኑን የምናውቀው እሱ ያለው ነገር የሆነው በኋላ ስልጤ ምን እንደሆነ ማንነቱን ማሳወቅ ቻለ ማለት ነው። ከሰጠኝ ደቂቃ አንጻር ይበቃኛል። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እዚች ቤት ያለ ነው በአጭሩ የኢትዮጵያ መሪዎች ማለት ነው። ሙስሊሙም ክርስቲያኑ ሆናችሁ ድሮም ስትተባበሩን የነበራችሁ ፕሮፌሰሮች፣ ኡስታዞች ሁላችሁም ዛሬ በእናንተ ፊት የጓደኛዬን ታሪክ ለመናገር የተነሳንለት ስራ ቀንና ማታ ሳንተኛ በእግር እየሄድን መኪና በማይገባበት እየወጣን ዛሬ ለእናንተ ለትውልድ ለልጆቻችን ስላደረስ ነው። እንደገና ለሙስሊም መሪዎች አሉ የምትባሉ ፊት ለፊት ያያቸዋለሁ። ለእናንተ በማድረሳችን ትልቅ ሆነ ደስታ ይሰማኛል። አልሐምዱሊላ እኔ አንድ ነጥብ ብቻ ነው መናገር የሚፈልገው። ምክንያቱም ሀጂ ሻሚል ልጆቻችን እና አምባሳደር ርድዋን ሌሎቹም እንዳሉት አብረን ነበር። በዛን ጊዜ ስንወጣ ስንወርድ ሀጂ ሻሚል አንድ ግለሰብ ሳይሆን ተቋም ነው። ሀጂ ሻምል ተቋም ነው። በሁሉም በሱ ውስጥ በደንብ ካጠና ነው ታሪኩን ከተከታተልነ የዛሬው ያለው ችግር መፍትሄው የእሱን ታሪክና የእሱን አሪያ መከተል ነው ብዬ ያምናለሁ። ለምሳሌ የእሱንም ጊዜ አይቻለሁ። ከሱ ቢያንስ 25 ዓመት ትምህርት እየተማርኩ ሳዑዲ አረቢያ ሆኜ እየተከታተል ነበር። ስለምን ስለኛ ጉዳይ ስለ ስልጤ ብቻ አይደለም። ለስልጤ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሐዲሱም እንደሚለው ቁርአንም እንደሚያዘው ወአንዝር አሺረተከል አቅረቢን ነው፣ ለወገኖች ድረስ ነው። በዛ ተንተርሶ በመጀመሪያ ደረጃ ለስልጤ ትግል እያደረገ ነበር። አልሐምዱሊላህ ተሳክተዋል፣ ለዚህ በቅተዋል። መሀላችን ሆኖ ቢያይ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ሁለተኛ ለሙስሊም ነው ትግል አደረገው። ለሙስሊም እንዴት ኋላ ቀርተናል። ፕሮፌሰር ያው አያውቁንም በዛን ጊዜ ይናገር ፕሮፌሰር ላጲሶ ዲሌቦ በጀግንነት እየተናገሩ ሰሜኑ ለምቶ ደቡቡን ያገለለ አይሆንም፣ የደቡቡን ታሪክ መደገም አለበት እያሉ ነበር ብዙ ጊዜ። እሱም የሳቸው አሪያ ነበር። አንድ ሰው ግማሽ አካል ከሆነ ዋጋ የለውም። በዛ አንጻር እሱ እስልምናውን ትልቅ ቦታ ያልተዘከረለት ያልተነገረለት ማለት ሀጂ ሻምል ሰቦ ነው። አወልያን የጥቂት ሰዎች በሆኑበት አውጥቶ ለመላው ሙስሊም እንዲደርስ ያደረገ የመላው ሙስሊም ልጆች እንዲማሩ አሁን ምን የሚመሩ የነበሩ አሊፍ ባሃሁ እንዲሉበት ያደረገ እሱ ነው። በቅርበት ስለማቅ ነው። ሶስተኛው ለዛም ብቻ አይደለም፣ ለእስልምና ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብዙ ልጆችን ክርስቲያኖችን አምጥቶ አስተምሮ ፕሮፌሰር ዶክተር ያደረጋት ሻምል ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሀጂ ሻምልና ሀጂ ሳኒ ተባብሮ ስለ እስልምና ስለ አገር ሲሰሩ እኛም በዛ ቀርጸን ተከትለን የነሱን አሪያ መከተል አለብን ያለው አሁን ያለው ሙስሊሞች ራሱ። ስለዚህ አንድነታችን አጠናክረን ይሄን ነገር ወደፊት እንድናደርግና ዲናችን አንድ ሰው ባህሉ ኋላ ከቀረ ስም ብቻ ዋጋ የለውም። ባህላችንም ይዘን ኢትዮጵያን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ከፍታ እንድናደርግ ሁላችንም ሁላችንም ባላሱም ጥሪ ያቀርባለሁ። ምን ብለዋል? መጨረሻ ላይ ሀጂ ሻሚል ያሉት ተላሎት ዱሪን ሀዲነት ደዊን መበታተን በሽታ ነው፣ አንድነት መድኃኒት ነው ብለዋል ሀጂ ሻሚል። ምን ያሳ ይሄ ምን ያሳያል? ምን አይነት ለሀገርም ለልማቱም እና ፈላጊ መሆኑን ማለት ነው። በመጨረሻም የኔም ከሱ ተመሳሳይ ነች። አብረን ስለምንውል፣ አብረን ስለምንሄድ፣ አብረን ስንማከር ምንድን ነው ስልጤ ከባህሉ አብሮ ማደግ አለበት፣ የስልጤ አንድነት መምጣት አለበት ብሎም የሙስሊሙ ብሏል። እኔም በመጨረሻ ላይ የሆነ ቀን ሲናገር የተናገርኳት ያው የዛ ትርጉም የምትሰጥ ነው። በስልጥኛ ነው። ሀደ በሆኒ ሀደ ሚሎኒ ቀለም ቢሆኒ ሀደ ቢሆኒ ሀደ ሚሎኒ ቀለም ቢሆኒ ሀደ በሎኒ በላም ቢሆኒ ሀደ ሚላኒ ስለዚህ አደራ የሚለው ሁላችንም አንድ ሆነን ሙስሊሙ አንድ ሆነን አንድ ቃል ተነጋግረን ክርስቲያኑም ተባብረን ተከባብረን ተቻችለን ሳይሆን ተከባብረን አንድ ሆነን ወደፊት እንድናደርግ ባላ ስም እጠብቃለሁ። አህለን ወሰህለን ብያለሁ። የመጅልሱ እንትኖች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ልጆች የሚኒስትሮቹም እንደዛው አህለን ወሰህለን ብያለሁ። ሰላም አለይኩም አውፉ በሉ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ያሾክርናል ያሾክርናል። ሀጂንም ያው እንግዲህ ላስጠነቅቅ የገባሁባቸው ማለት ነው። ቅድም ያሉት ነበረ ተደበሎት ደዊን ተላሎት ድርንን እኘ ተልጀምርነም አሊፍ ባበሎታ የሰባድ ጀመራል አየር አቢዞታ ብሎ ነበር። የዛን ጊዜ ትልቅ አባባል ነበር። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ በረካቱ የፀጉር ቤቷን ማስታወሻ ከመናገሬ በፊት ወደዛ ያችን እንደ ታሪክ ለወንድሞቼ ያወራት ከዛ በፊት ሀጂ ሻሚል እኔ አራት ኪሎ ነው ያደግኩት። የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ሆኜ የእኛ በዓላት ማለትም ኢደል ፍጥርና ኢደል አዳ በዓል ሲሆን ጎናችን ላሉ የክርስቲያን ወንድሞቻችን ወይም ቤቶቻችን ደብተራችን ሰጥተን በዓላችን ብቻችን ነበር ቤታችን የምናከብረው። አስታውሳለሁ በ19 ባልሳሳት 64 መሰለኝ 63 አካባቢ ሀጅ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበሩ አባቢያ አባ ጆብር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪ ነበሩ። እሳቸውን አስተባብረው ሲኒማ ራስ ስፖንሰር ሆኖ ዝግጅቱ በሙሉ ገነት ብስኩት ቤት የሚል ነበራቸው። እሳቸው ከፊት ሆነው ዋዜማውን ብሔራዊ በዓል አይደለም ዋዜማውን ወጣቶችን አስተባብረው እንድናከብር ለመጀመሪያ ጊዜ ያደርገዋል። ሀጂ ሻሚልን ያየኋቸው ተማሪ ነኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ እዛች መድረክ ላይ ነው። ከዛ ውስጤ ላይ ነበሩ ማለት ነው። ኋላ ተኖረና የአዲስ አበባ ወጣቶች ሙስሊም ማህበር የሚል አንዋር መስጊድ ግቢ ላይ ከኔ ሲኒየር የሆኑ ልጆች ነበሩ አቋቁመን ነበረ። ጀነት አልፈርዶስ አላህ ይወፍቃቸው ሀጅ አብደረህማን ሸሪፍ የአንዋር መስጂድ አስተዳዳሪ አመቻችተውልን የአዲስ አበባ ወጣት ሙስሊሞች ማህበር የሚል ነበረ። በዛ ማህበር ተንተርሶ ሀጂ ሻሚ ሁሉንም አላህ ይርሐማቸው እና ጅማ መሳኔ ሌሎችንም የዲን እንትኖች አስተባብረው ለመጀመሪያ ጊዜ ሀጂ ሻሚል ነው። ታሪኩ አልተወራለትም። በእርግጠኝነት ይሄ የተሰነደው መጽሐፍ በባህር ላይ ጭልፋ በጭልፋ የመጨለፍ ያህል ይሆናል እንጂ የሀጂ ሻሚል አጠቃላይ የህይወት ታሪክ ሰንዶ ወንድሜ አብዱልፈታ አዘጋጅቷል ማለት እጠራጠራለሁ። በእኔ በኩል እንሻላ ቀሪው ደግሞ ይሞላል እና ያንን በ1964 65 መሰለኝ ታላቅ እስላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ የእስላሞች ሰላማዊ ሰልፍ አስተባብሯል ሀጂ ሻሚል። ከዚያ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አውቀዋለሁ፣ እሱ አያውቀኝም። እኔ ወጣት ነኝ። የፀጉሯ ቤት ጊዜ መኮንን ያው የድሮ ስያሜ ባፌ ያለ መርካቷ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ድሮ ሉል መኮንን ትምህርት ቤት ይባል ነበር። እዛ ነኝ ያኔ ዘጠነኛ ክፍል ነኝ መሰለኝ። ሲኒማ ራስ አንድ ጸጉር ቤት ነበረች። ጸጉር የሚያስተካክሉት አራት ናቸው፣ ሶስት ወንድሞች ነበሩ። ሁሉም ስልጤ ናቸው። በኋላ ስልጥኛ ስለሚናገሩ ተማሪ ሆኜ እዛ ብቻ ነው የምስተካከለው። ይቅርታ ዘረኝነት የለብኝ እና ሀጂ ሻሚል መጥተው ጎኔ ቁጭ አሉ። እሳቸው አያውቁኝም። ጸጉርን ተስተካክዬ ስጨርስ ካለችኝ የተማሪነት ፖኬት መኒ የእሳቸውን ብሩ መጠረስ ችዋለሁ ከፈልኩት የእሳቸውንም ጭምር ብዬ ሰጠሁት። ሰጥቼ ወጣው ተከፍሎላታል ይላቸዋል። ጸጉር አስተካካይ ማን ከፈለ? እዚህ ጋር የነበረች ጥሩ ጣል ጠሩኝ። ሲዳሞ ተራ አካባቢ ነው። ተመልሼ መጣሁ። ምን ነው ስና አሉና እሳቸው እየተስተካከሉ ሲናገሩ ያው ያወቃቸው ያውቃል እንደ እንትን ነበር እያሉ ነበር እንትን የሚሉት እጄን እንዲህ እየዳበሱኝ ማን ነው ስና አሉ። ነገርኳቸው። ያን ብሔር የሚባል የለም ዘርህ አሉ ስልጤ አልኳቸው። አሃ እሻን ላይ ሸመጣ እሷን ከየት አመጣሃት አይባልምና ብዙ ሰው አይልምና። እሺ ከስልጤ የትኛው አካባቢ ነው እንደዚህ የእኛዋ ድሮም ወረዳ ነች፣ በኃይለስላሴም ጊዜ ሙሉ ወረዳ ነች ስልጠዋል። ምን አሉኝ? ሁለት ነገር አሉ። አቱም የጉብቱን ኩማረመት አሉኝ። ምን ማለት ነው? በስልጥኛ በአማርኛ እናንተ የመሀል ምላስ ናችሁ አሉ። ከወዲያ በኩል ከወዲህ በኩል ሀዲያ ላይ ያሉት ከላይ በኩል ከጉራጌ የሚዋሰለው ከታች በኩል ከኦሮሞ የሚዋሰነው ይሄ ሁሉ ከባችሁ እናንተ የመሀል ምላስ ናችሁ። አሁን አሁን ሁለት ነገር እነግርሃለሁ፣ ብሩን ተቀበል አለ። ዳዋታ ይጠቅለኛል፣ ለውጥ ይበል ማለት ምርቃቶ ይበልጥብኛል፣ ይመርቁኝ፣ ብሩን አልፈልግም አልኳቸው። ልክ ነህ፣ ምርቃቱ ደርሰዋል። ነገር ግን ልትማርበት ፈልጋለሁ። የእኛ ሰው ያለበት ችግር ነው። ስትወጣ ከቤት ለሻሚል ለፀጉር እከፍላለሁ ብለህ አልወጣ። ፕሮግራምድ ሰው መሆን አለብህ። ከአሁኑ መማር አለብህ። ብሩን ውሰደው፣ ምርቃቱ ደርሰዋል። አንድ ይሄ ነው አለ። ሁለተኛ ታዳጊ ነህ፣ ውስጥህ ላይ እንድታስቀምጥ የምፈልገው የመሀል ምላስ ናችሁ ያልኩበት አለ ምክንያት አይደለም። በአፄዎቹ ዘመን ሆን ብሎ የስልጤ ሰው ብልህ ቆራጥ አርበኛ መሆኑን ስለሚያውቁ በታት ግማሹን ከጨቡና ጉራጌ አውራጃ፣ ግማሹን ከሀይቆችና መታጃ አውራጃ፣ ግማሹን ከከምባታና ዲያ አውራጃ። ልክ ነኝ ፕሮፌሰር አደለ? <laughs> እና በእነዚህ ከፋፍለውታል። አንድ ከሆነ ስለሚጠራጠሩት ነገር ግን ነገር ግን እኔ ባልደርስበት አንተ ደርስበታለህ። ስልቲ ቢቻል ያኔ ጠቅላይ ግዛት ይባላል። አሁን ክፍለ ክልል የሚባለው በማል ክፍለ ሀገር ነበረ። ቢቻል በጠቅላይ ግዛት ባይቻል በአውራጃ ደረጃ ስልጥኛ ተናጋሪዎች የራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ወደፊት አንድ የአስተዳደር ማዕከል ይፈጠራል አሉ። አላነሰም ጭብጨባ። የመጨረሻ ሌላው በሙሉ ሁሉም የሚያውቀው ስለሆነ ሌላውን አልልም። አንድ ማሳረጊያ የተባሉትን ነገሮችን በሙሉ ማነቱ መጥቶ ሁሉ ነገሩን እንትን ካለ በኋላ አላህ የተወሰነ እድሜ ሰጣቸው ነበር። ከማምነቱ በኋላ እዛችው እጸገነት ያልኳት ኬክ ቤት ጄ ቢሯቸው ገብቼ እና ሻይን ጠጣ ብለው ይዞኝ ወጡና ሀጂ አንድ ነገር ልጠይቆት ነው አልኳቸው። ምን አሉ? አሁን ያው የሰሯቸውን ብዙ ነገሮች ነገርኳቸው። ለወደፊትስ አሁን ምን ያስባሉ አልኳቸው። ማንም አልጠየቀኝም ነበር እንኳን ጠየቀኝ ልጄ አሉኝና ለወደፊቱ አሉ አንደኛ ኑሮዬ ሙጎ ተራራ ላይ ይሆናል አሉ። ትዳር መትስዳር እዛው መሰረታለሁ አሉ። Islamic ኮሌጅ ከፍተኛ እስላማዊ ኮሌጅ እዛው አገር ቤት ላይ በስልጤ ዞን ላይ ለማቋቋም ጥረት አደርጋለሁ አሉ። እንዳሉትም ሁላችሁም እንደምታውቁት ትዳር መስርቶ ሙጎ ላይ እንትን ብሎ ሀሳቡን ጀምረውት አቅደውት ወደ ተግባር እየሄዱ እያሉ አላህ ጀነት ፈርዶስ የወፈቃቸው አላህ አስፈለገው ወደ አኼራ ሄዱ። ወሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።